салому алайкум бинандагони канали идея тиҷи ин ман чун ҳарвақта бо шумо файзиддин мавзӯи имрӯзаи мо чӣ гуна санги сиёҳ аз каъба дуздида шуд мебошад ва мехоҳам имрӯз барои шумо ин мавзӯъро каме равшантар созам ва дар борааш маълумот бароятон пешниҳод намоям санги сиёҳи каъба бо қадртарин чиз барои мусалмонҳост аз рӯи ҳадисҳои саҳеҳ гуфта мешавад ки санги сиёҳ аз биҳишт тавассути ҷабраил алайҳиссалом ба иброҳим алайҳиссалом фуруд оварда шудааст гуфта мешавад ки санг дар аввал сафеду покиза ва нуронӣ буд аммо аз бадкорию гуноҳҳои зиёди мардум нур ва ранги худро иваз карду ба санги сиёҳ мубаддал гашт гардиши хонаи худо яъне тавоф айнан аз ана ҳамон кунҷе оғоз мегардад ки санги сиёҳ ҷойгир аст ва ҳоҷиён бошад кӯшиш менамоянд ки ба ӯ даст расонанд чуноне ки паямбар муҳаммад сал ал васалам ин корро карда буд рӯзи қиёмат санги сиёҳ ба малоика табдил ёфта ва шоҳидӣ медиҳад ки кадом банда бо дилу нияти пок тавофи хонаи худоро холисан аз барои аллоҳ кардааст на аз барои худнишондиҳӣ айни замон бошад санги сиёҳ қолаби болопӯши нуқрагин дорад аммо пештар ин қолаб вуҷуд надошт ва санг солим буду ба қолаби нигоҳдорандаи он эҳтиёҷ надошт дар асрҳои миёна яке аз қавмҳои араб бо номи хурмутидҳо санги сиёҳи дар хонаи худо бударо медузданд чӣ гуна ин воқеа рӯй дод айни ҳол ба шумо нақл хоҳам кард хурмутидҳо яке аз шохаҳои бахши исмоилиҳо мебошанд ки дар қаламрави ҳозираи давлати баҳрайн давлатдорӣ доштанд зери роҳбари абусаид ҳасан бин абраҳам алҷаннабӣ буд ва соли 1923 бошад роҳбариро бародари ӯ абутоҳир алҷаннабӣ бар уҳдаи худ мегирад ва зери роҳбарии ӯ давлати қурмутидҳо васеъ гардид ва давлатҳои ҳамсояро зери ҳамла қарор доданд аллакай худи ҳамон сол яъне соли 1923 он ба қаламрави басра ва соли 1927 бошад ба қаламрави куфа ҳамла намуданд аммо мақсади асосии абутоҳир алҷаннабӣ ҳамла бар ҳаҷ буд вай орзуи онро дошт ки маркази ибодатро на балки каъба балки масҷиди ад-дирар гардонад ки он масҷиди асосии давлати қурмутидҳо буд дар аввал ҳамлаварони қурмутидҳо ба корвонҳои мардуме ки барои ҳаҷ ба макка сафар мекарданд ҳамлаҳои нобаҳангом менамуданд онҳоро ғорат менамуданд ва ба ғуломӣ мегирифтанд аммо ҷараёни хоҳишмандони адо намудани тавофи хонаи худо бо ин сабаб кам нагашт баръакс балки зиёд гардид ба сари роҳбари қурмутидҳо чунин фикр омад ки ба каъба ҳамла созаду санги сиёҳро бо худ бибарад соли 1930 буд ки қурмутидҳо хостанд ҳамларо ҷониби каъба оғоз намоянд мардуми каъба намехостанд ки абутоҳир алҷаннабиро бо ҳамроҳонаш ба макка роҳ бидиҳанд аммо ӯ қавл дод ки на барои ҳамла балки барои тавофи хонаи худо омадааст вале дар рӯзи аввал қавли худро шикасту ба мардуми макка ҳамла намуд инчунин ба масҷиди алҳарам зада даромад ва ба қатлу куштори мардуми ибодатгар даст зад дар майдони масҷид қариби си ҳазор одам кушта шуд онҳоро масхараомез ва бо хондани оятҳои қуръон ба қатл расонидам бинои каъба бошад зери харобкориву ғоратгарӣ монд қурмутидҳо санги сиёҳро зада шикастанд ва онро гирифта бо худ бурданд дар чоҳи замзам бошад мурдаҳоро ҳаво доданд дар гирду атрофи ҷои муқаддас ҳамаро хун ва ифлосӣ фаро гирифта буд хонаҳои мардуми макка ғорат ва хароб карда шуда буданд ва худи мардум бошад ба асорат гирифта шуданд санги сиёҳро абутоҳир алҷаннабӣ дар масҷиди асосии пойтахти давлати қормутиҳо масҷиди аддирар ҷойгузорӣ кард нақшаи масҷиди аддирарро маркази дунёи исломӣ гардонидан амалӣ нагашт чунки ҷои муқаддаси мусалмонҳоро худи худованд ҳифз менамояд абутоҳир алҷаннабӣ бошад ба дарди бедавое мубтало гашт ки бадани ӯро микробҳо рӯз то рӯз мехӯрданд ва бо азобу ранҷи зиёде ин оламро тарк кард санги сиёҳро бошад дарҳол ба макка баргардонида натавонистанд ва макка тӯли бисту се сол бесанги сиёҳ буд در زمان رهبریت خلافت عباسیان برای برگردانیدن سنگ سیاه فدیه کلان یعنی مبلغ زیاد دادند تا سنگ سیاه را برگردانند اما او را در شکل پاره برگردانیدند یعنی شکسته شده این چونین گفته می شود که نه همه پاره های سنگ برگردانیده شده است چون که در میان آنها ممکن است که پاره های خورده مونده باشد ва он дар дасти яке аз қавмҳои қурмутидҳо бошад ҳафт пораи санги ба даст овардашударо бо ҳам пайваст намуданд ва болои онро бо қолаби нуқрагин маҳкам карданд айни замон мо бо чунин шакл санги сиёҳро медонем ки дар қисми шарқии макка ҷойгир аст худованд ҳамаи моро нигаҳ дорад аз ноҳурматӣ ва беаҳамиятӣ нисбати хонаи худо насибамон гардонад сафари хонаи худоро ва ҷои муқаддаси мусалмонҳоро зиёрат намудан омин